Hoy es 26 de febrero del año 2014. ¿Y qué puedo decir? Basilda Costa, Roberto Redman, Genesis Carmona, José Méndez, Azdrúbal Rodríguez, Alejandro Márquez, Geraldine Moreno, Jimmy Vargas y Wilmer Carballo. Ellos salieron a luchar por su país. Y perdieron mucho más que un carnaval. Perdieron la vida. ¿Y tú? ¿Te quedan ganas de celebrar el carnaval? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.